consultas que teñades específicas da redacción, e cando digo redacción, máis ben vou dicir elaboración, porque quero incidir nesa idea de que podedes entregar a memoria en calquera formato, logo falaremos diso. Entón, eh, des primeiros minutos para que las dúbidas eh, que teñades en concreto para a elaboración da memoria e a súa entrega, logo seguiremos con aquelas preguntas que teñan que ver con propostas de mellora para asegurar da edición do programa, que vos agradeceríamos moito se nos queredes facer chegar eh, eh, alguna suxestión de mellora que poidamos incorporar sempre queremos ir mellorando paso a paso. E logo xa chegaremos a unha terceira parte desta sesión eh, que serían outros aspectos, eh, dúbidas serais que poidades ter, tanto da valoración da memoria, emparellamentos, calquera consulta que, que se escape deses dous eidos iniciais de memoria e melloras do programa. Eh, ben, eh, antes de nada, quería agradecer eh, as titoras que hoxe nos acompañan, que non, non era a súa briga estar aquí hoxe, o fan de, con, pues, con moito interese por poder compartir eh, e enriquecer eh, esta sesión. Entón, tamén, calquera dúbida que teñades eh, moi concreta dos contidos formativos ou de aspectos moi concretos de como abordar as observacións, temos a sorte, como digo, de, de contar con elas. Eh, elles eh, faremos a pregunta para que poidan responder en directo. Eh, por último, quería indicarvos que, en la que xa o dixemos na, na segunda, bueno, a semana pasada, no que foi a, a sesión formativa da semana pasada, que se ampliou o eh, o prazo para a entrega da, da memoria final ata o 31 de marzo, pero quería mostrarvos, e para iso vou a compartir a miña pantalla, eh, vamos a ver, onde está esa tarefa onde podedes entregar eh, a memoria final. Vamos a ver. E aquí estamos. Entón, na aula virtual, que creo que agora a podedes ver todos, verdade, en pantalla. No curso da aula virtual, a ver, agora mesmo deberíades poder estar visualizando. Moi ben. Tedes un botón e unha tarefa que pon entrega da memoria. Se clicades sobre ela, podedes ver, bueno, que aparte de que se recorda esa data límite, 31 de marzo incluído, eh, tamén se explica que podedes asuntar ata un máximo de 100 megabytes ou ben unha ligazón se o que queredes é remitir pois a un, a un documento compartido, calquera tipo de arquivo de audio son que supere ser 100 megas, podedes deixar simplemente a ligazón. E tamén eh, recordarvos que cada centro debe entregar unha súa memoria para que podamos avaliar e, eh, por favor, a entregades no cartafol que vedes aquí, na tarefa, que está dedicada ao vosso CFR ou CAFI de referencia. En calquera caso, sabedes que estamos aquí, que a través do foro, a poder ser, porque así vemos todos a consulta, ou a través do teléfono, sempre estamos aquí as asesoras e asesores da rede de formación para atendervos, eh, se tedes calqueira consulta ao respecto. Ben, pois, eh, ditas a estrutura da sesión e como entregar a, a tarefa, eh, só me queda facer así un, un, un pequeno recordatorio e pasamos a, a abrir o turno de preguntas. Eh, Vamos a ver, eh, a, na pasada sesión formativa falamos de cal era a rúbrica que tedes tamén colgada na aula virtual para avaliar, pero dentro aquí, dentro do departamento, queríamos tamén darvos moitísimos azos para eh, na, nesta elaboración final recordándovos que o importante son as observacións que xa fixestes ou estades facendo. Agora só queda por en valor eh, nun soporte eh, que vos sexa o máis cómodo posible para poder difundir despois eh, eh esas, esas achegas que podedes facer, facer ao profesorado que, que lea aquel, aquel impacto que tivo a observación no vosso centro ou que vai ter, aquelo que, que vos enriqueceu, aquelo que aprendestes. Entón, todo iso se queda recollido nun formato de audio, vídeo, mm, documento Word mm, eh, eh presentación interactiva, calquera tipo de formato que vos esa cómodo despois para difundilo na comunidade educativa e tamén o que vos vai servir para que nós poidamos despois avaliar a, a memoria, porque claro, como sabedes, temos que facer unha selección para o paso a segunda fase. Pero eh, animamos vos, non é complicado, o, o difícil xa está feito, o importante é que vos enriquezades desas observacións e logo que non lo fagades chegar en forma de evidencia. ¿sí? Eh, ben, pois só, so, so me resta indicar que eh, iremos respondendo as preguntas de os diferentes diferentes integrantes do Departamento de Innovación, tamén nos acompañan, hoxe estamos vendo conectadas eh, diferentes persoas asesoras de outros CFRs, que moitas grazas tamén a elas por asistir e a eles. Eh, e comezamos xa, se vos parece, con aquelas preguntas, estes dez primeiros minutiños aproximadamente, de preguntas dedicadas á memoria. Quen quisera comezar, se xa polo chat ou abrindo o micro, con, unha, con algunha consulta? Madre mía de mi vida. sí Escoitamos un micro abierto, pero ninguna consulta por aquí. A ver, o puedes levantar a mano, abrir un micro. Algún aspecto que no quedase claro o dar rúbrica. Sí. Preguntaré, Sí, adiante, adiante. Vale, antes de nada, disculpade, eh, porque collín a sesión empezada, eh, eh empezaba ahora a xe media, verdad? sí, as 4 e media. Nada, Ana, non te preocupes que <laughs> só falamos un poquinho da estrutura da sesión e vamos agora a comezar co turno de preguntas adicadas sí. á memoria. Sí, iso ino. Vale, mira, unha preguntiña. Ainda sí. podemos facer observacións de aquí a entrega da memoria? A entrega da memoria é o 30, non? Se non me engano. O 31, sí, sí, sí. podedes facer observacións sin problema, recollendo vale. evidencias para que nos quede constancia. E outra cousa sí. é, eh, a Se temos escollidos, no noso caso temos escollidas catro liñas, eh, eh, abonda con que haxa unha observación focalizada por cada liña ou debería de haber unha por profe? Eh, nos estamos eh, valorando, como pusemos na rúbrica, eh, a realización dun mínimo de dúas sesións de observación por docente, que sabemos que cos tempos tan sustos non é tan doado, pero eh, sobre a túa pregunta dicías era necesario que eh, houvese eh, observacións de cada liña, verdade? Eh, focalizadas, preguntas. Focalizadas de cada liña. Temos, temos eh, feitas dúas holísticas por profe, pero ahora para as focalizadas pregunto se si cada profe ten que facer unha focalizada ou se si chega, porque somos seis profes, ou se si chega unha focalizada por liña. Eh, ah, sempre dicimos que cantas máis observacións a cuida facer, máis enriquece, claro, pero mm, xa, non sería obrigatorio que cada profe faga unha observación focalizada de cada liña. Cantas máis se podan facer, máis... Eh, máis enriquecemos ese resultado final. Así. Gracias. Sí, eh, vamos a ver, Irma está levantando a man. Sí, sí eh, eu quería preguntar unha cousa que non sei se lle pasou a alguén máis eh, dos que somos novatos en observación. Nos fixemos un proxecto super bonito, aí con uns obxectivos, pero moi dirixidos a observar cousas en outros centros. Nos vamos pola liña do diseño universal de aprendizaxe, concretando no tema de bibliotecas. Entón, eh, claro, eh, os nosos obxectivos era mirar máis ben pois, eh, xestión de bibliotecas noutros centros, eh, mm, como eh, incluir STEM na biblioteca, iban todos os obxectivos moito máis por aí, e claro, agora topámonos con unha cuestión moi interesante que é observarnos os uns aos outros dentro do propio centro e non cumplimos ningún dos obxectivos que, que aparecen na nosa, no noso proxecto. Entón, eu estou argumentando por aí eh, dicindo a verdade, que atopamos moitas cousas positivas nestas observacións que non tiñamos nin idea, pero de momento cero obxectivos cumplidos dos definidos no proxecto. Eh, Irma, mira, co, chegounos tamén algunha consulta de algunha persoa que nos dicía que estaba atopando tamén eh, cousas moi interesantes que observar que pertencían a outras liñas do plan eh, diferentes aos que escolleran no proxecto. Eh, nos aquí o que realmente queremos é que vos sexa útil para os vosos centros, eh, finalmente pois, para o alumnado, o que estades a observar. Entón, se atopades esas outras eh, aspectos de interese adiante. O, o importante para nós é que queden moi ben justificados, que, que se ve saben para que está servindo esa observación, que impacto pode ter nun futuro, que novas vías abre de, de cambio, de, de enriquecimento. Entón, se queda ben argumentado eh, esa pois eh, digamos que estaríamos argumentando que por que se cambiou eh, as liñas iniciais e esos, esos obxectivos evoluíron a outros. Se o argumentades ben e deixades claros en, en que liña estades agora eh, traballando, liña ou liñas, e que obxectivos estades perseguindo, serviríanos. E que ademais é moi importante para nós que quede moi claro eh, o susto que estás a dicir, en que liña de traballo estades agora e cales son os obxectivos, porque vai nos ser importante para poder definir os emparellamentos na segunda fase, que como sabedes é a autonómica. Entón, Irma, non sei se así quedou claro, que me enrollei un pouquiño, pero a resposta. Home, penso que sí. Eh, nos seguimos mantendo os nosos obxectivos porque de cara a cando salgamos por aí son cousas que nos interesa ver, pero claro, agora ábrense nos máis obxectivos que antes non tiñamos, por culpa, bueno, por culpa para ver, non, pero por culpa da observación. Entón, eso pois... entendo que o que tengo, teño que definir. Eh, parece realmente que un aspecto positivo eh, do que, da, da labor que está desemprendendo. que haxa máis objetivos, eh, que haxa máis campos de investigación, é algo positivo. Así que o único, o que dicía ao principio, de pôr en valor o que estades facendo, é simplemente visualizar o que está facendo. Eh, de ben claro que aumentan eses objetivos, eh, tamén estábamos valorando na rúbrica, como comentamos na, na anterior sesión, eh, mira, por exemplo, inclúe propostas de cambio, de colaboración ou de continuidade alento propio programa. Isto eso un pouco relacionado, porque hai máis objetivos, máis continuidade, cousas que de seguir estudiando no futuro. Así que, adiante. Moi ben, gracias. Sí. Eh, eh pareceme que, que Loli, perdoade, si quería falar, eh, eu non o vin aquí. Eh, perdoa, Loli, sí. Nada, eh, comentarlle só a Irma que, que eh, eu penso que desde o punto de vista da xestión da biblioteca, eh, penso que aí tamén podedes igual darlle unha volta, porque sí que podedes o millor observar como o profesorado fai actividades para impulsar ou para incentivar ou para implementar o uso da, da biblioteca dentro da propia aula. Non sei se por aí o mellor os pode axudar eh, para encaixalo un pouquiño no, no pois vosso, na vosa liña. Moi ben, gracias. Nada, a vos. Gracias, Loli. Mm, moi ben, pois Quiere eh, lanzar la siguiente pregunta, porque a veces las más no las vemos e así, disculpademe, he abrido micros micro problema, que moderamos así. Saleta, en, el chat hay eh, había una pregunta de, Soraya Salgado em, eh, refiriéndose al ejemplo que está en el aula virtual de Genially, que no sé si te refieres, ahora ya al manual de observaciones. Eh, es uno de, que habéis subido de un ejemplo de eh, una escuela de idiomas de Murcia, ¿puede ser? Sí, sí lo digo porque eh, tú preguntas si, hay que, si tiene que tener esos apartados. No, ese es el producto que surgió em, como reflexión final del profesorado, pero ni mucho menos tenéis que hacer algo que tenga esos apartados, sino eso es un ejemplo de lo que surgió de ese proyecto em, para que vosotros lo tengáis y, lo adaptéis si, si, os sirve eh, y lo tengáis como referencia, pero no tenéis que hacer algo exactamente igual. Pues, si os sirve de inspiración. Gracias. Nada. Bueno, pois de momento... Alguén preguntaba tamén onde está a rúbrica, xa se lle contestou polo chat que está no, colgada na aula virtual. E eh, algunha pregunta relacionada con aspectos da memoria, como abordala... Acabo de preguntar en inglés. Mira, eu sí quería, son Celso Oreiro. Sí, Celsa, adiante. Quería preguntar eh, por exemplo, no tema de memoria, non? Nós queríamos facer un, non sei se é, a ver que opinades, queríamos facer un ex-learning exportado a paquete Scott para enviárvolo, non? E entón, uh -huh. queríamos que facer como un índice non? un pouco de que vai o proxecto, da observación e tal, e logo ir poñendo as mm, observacións e as reflexións de cada parella, non somos seis persoas, fixémolo por parellas, non? Entón, un pouco poñer as reflexións de cada parella, mal as, as, as, as observacións, a focalizada e a, e a holística. E despois facer como unha especie de avaliación e tal, e meter aí, pois eso, toda eh, evidencias, como pon a rúbrica de que realmente non fixemos esas observacións, eh, tamén, si podemos, tamén meteremos algo eh, de algún, si podemos, algo de YouTube para que se lle dé esa, metémoslo no, propio e-learning, para darlle importancia nas redes sociais e así. Non sei se si, si así... Pois, o ah, faremos. A, a verdade é que parece un formato, agora voulle tamén dar a palabra se quisera comentar algo as titoras, eh, Loli, Ana ou María, que creo que se vai conectar agora, pero eh, en principio o formato que comentas, o Excel Learning, eh, é perfecto, e eh, o que estabas comentando é estás tocando as diferentes partes da rúbrica. Faltou un pouquiño, non sei se o mencionaste, se non o escoitei, a parte do impacto como, como impacta no centro ou nun futuro se tedes eh, previsto algún cambio? Estamos claro, porque no, mm, vimos que en algún cole puxeron que estaban no proxecto, observación, puxeron algunha foto, incluso salían nenos, nós e que no noso cole non poñemos fotos de nenos, nin procuramos sacar fotos de espalda e esas cousas, non? Pero non sei se iso é a importancia que se debe dar nas redes sociales, si temos que ter cuidado que ao mellor o, o paquete SCORE podémolo pro, poñer aí, pero non podemos poñer datos da observación Claro, me refiero a, a que eso eh, temos que tratalo con delicadeza porque eu podo poñer unha reflexión que o mellor descontextualizada. Non, me refiero a... Non sei realmente o que queredes vos na rúbrica de darlle esa relevancia, se é que o colé está metido nesa observación, ou que, que non, o demais de redes sociales, o noso traballo de redes sociales, que nós traballamos este ano unha línea que é o cine na biblioteca, partimos de aí, entón as nosas observacións van nesa línea, en plan competencia digital, por suposto, e non sei se é eso ou é a observación sí. o que temos que desenvolver. Pois, non? Celsa, unha cuestión que mencionas eh, sobre o tema do dereito de imaxe, etc. Eh, é importante que distingades eh, o que é a difusión que facedes vos entre o claustro, a familias, o, o colectivo que lixades, eh, que despois o que nos entreguedes a nos. A nos, por exemplo, se nese Excel Learning, onde recolledes as evidencias de observación, eh, nos indicades, pois houbo eh, X tweets ou presentouse eh, non claustro ou nunha xornada da, de reunión cos pais, coa familia, hasta día eh, eh, tocaronse tales aspectos. Si, non é preciso que pois eso que presentedes nin fotografías nin nada, simplemente que fagades eh, un reconto da difusión feita e tamén do momento en que en que se, se difundiu. Non sei se neste aspecto quere comentar algo os meus compañeiros por aquí ou... Eu solamente dicir que recordedes... Espera, vou que silenciar, Saleta. Eh, Pois recordedes que a memoria realmente ten dous obxectivos. Non? Un é que a nos nos axude a facer os emparellamentos para a seguinte fase, co cal debería quedar claro o que agora preguntastes, o sea, para que queredes facer este programa de observación? Para mellorar os espazos, para traballar o DUA, como dicíades, para Mm, mellorar as metodoloxías de aula, o que sexa, ten que quedar claro porque senón corremos o risco de que se non está o suficientemente claro o emparellamento despois ao mellor non vos resulta totalmente satisfactorio. Entón, por un lado, mostrade moi ben sobre todo o que acabades de dicir, cando cambiaste esa observación focalizada, como se concretaron os vosos obxectivos do proxecto. E se cambiaron ou se, se volveron máis concretos, que é o previsible, Indicadeo claramente, porque senón nos non temos unha referencia despois para facer eses emparellamentos. E, por outro lado, o que acaba de dicir Saleta, non queremos que a memoria sexa un documento que non vos vala para nada, que só sexa un documento administrativo para que nos fagamos unha valoración, senón que teña utilidade para vos. Entón, como se dixo, como dixo antes Ana do Genially que teñen creado en Murcia, ese é un Genially que é reutilizable. Eu entro aí e podo coller un montón dos recursos do que eles aprenderon gracias a que fixeron un documento útil, non só un sitio onde se conta o que se fixo, non? Entón, o que dicía letra, escollede un formato que sexa cómodo para vos, un formato que pode ser, imaginadevos, un vídeo onde salen os profes falando, pin, pin, pin, traballamos estas liñas, fixamos esta observación, non sei que, e é só un vídeo donde contades todo o que queredes contar. Outros, o mellor, preferiredes un Gmail e outros preferiredes un documento escrito, pero o que é importante é que conte o que realmente fixeches, que vos dé a tempo antes do 31, entonces tampouco xades demasiado ambiciosos, E o que dicía Saleta, se vos decidides que a vosa memoria sexa algo que ademais vos sirva para contarlle ao claustro que foi o que fixeches, por exemplo, ou para contarlle ás familias ou o que sexa, eso vale, porque nós tamén podemos facer esa, esa valoración. ¿Vale? Sí, paso ya palabra. Ana, em, te pasamos la palabra, ¿vale? ¿Me oís? Sí. Eh, solo añadir que eh, a lo que habéis dicho, que eh, a la hora de crear un producto penséis para quién es. si es para el claustro, pues tendrá unos contenidos pero si el producto es para la comunidad educativa, si queréis que lo vean las familias, em, eh, eh, obviamente el claustro, tendrá que tener otros contenidos. O sea, que, eso también tened en cuenta, con esto me refiero a la, divulgación. Eh, ¿Para quién es lo que vais a compartir? Y entonces los contenidos, obviamente, una rúbrica comentada a un padre no le interesa porque eso es un trabajo de compañeros de, aprendizaje entre iguales. Entonces, eso tenerlo en cuenta, yo creo que también es importante que lo tengáis en cuenta. Gracias, Ana. Mm, compañeros, siguiente pregunta que queráis abordar. eh, parece que de momento non hai ningunha. Se non se queredes, podemos pasar a, a seguinte parte da sesión. Eh? De momento, ningunha pregunta máis, verdade? Non temos nin no chat, nin tampouco por mí. Bueno, pois entón, se si pasamos, se vos parece, a segunda parte da sesión, que, como vos adiantaba, queríamos saber se hai algunha proposta de mellora, que seguro que as hai, xa temos algunhas en mente, para a segunda edición do programa. Entón, adiante, se alguén quere compartir algunha proposta de mellora. Si queres, ahorita como <laughs> Mira, vai comezar para romper o seu eh, a miña compañeira Diana Pastoriza. Adiante, Diana, gracias. Eh, sí, simplemente dicirvos que, como vistes este ano, o programa realmente empezou tarde, como xa dixemos na primeira sesión, e vistes que esta, esta fase foi un pouco máis curta que as que vedes no resto do, do programa, porque de feito vedes que para as, a fase terceira e cuarta xa está previsto que sexan un pouco máis dilatadas no tempo. Ou seja, co que ten que ver coa temporalización, que eso non lo repetistes ademais varias veces e por varias vías, así o recollemos e intentamos incluir esa mellora para, de cara a vindeira convocatoria, así como eh, outros documentos que pensamos que sí que deberían ir anexos á convocatoria, como por exemplo un formulario de renuncia dos centros educativos, Tamén sabemos que o proceso de inscripción non foi o máis cómodo, a verdade é que quixemos facelo de maneira fácil con que os equipos directivos só nos tuveran que mandar a listaxe de persoas e facer a inscripción, pero como recibimos en diferentes puntos no tempo, e eran alrededor de case 800 participantes entre renuncias que houve e demais. Sabemos que a xestión non foi a máis eficiente e xa fixemos a proposta de que para o vindeiro ano a inscripción sexa como en calquera actividade de formación, unha vez que solicitedes o programa, pois como con calquera actividade, inscribidesvos, confirmades renunciades e acabouse. Entón, pedimos desculpas de antemán porque coidamos que foi incómodo tanto para vos como para nós facer a xestión de inscripción no, no propio programa. Así que estas, estas melloras que vos acabamos de mencionar xa estemos anotadas. Eh, vexo aquí unha pregunta, no noso cole dúas persoas están de baixa e non puderon realizar a observación focalizada. Nese caso, como facemos? Obviamente, unha persoas que, que están de baixa, igual que profesores e profesoras que nos comentaron, por exemplo, que estiveron cunha estadía Erasmus no estranxeiro. Quero dicir, Eso simplemente indicalo, como sempre se di, hai que xustificar e dicir, pois propusemos que iban participar 13 persoas, pero ao final, por motivos varios, participaron 4 e xustificando que foron por motivos debidamente xustificados e, e acabouse, somos humanos, <laughs> enfermamos tamén e temos dereito. Cantos centros estamos na fase 1? 69, coido, non? 69. Ai, puxo 72. Ah, é que penso que ao final esos son os que quedaron, 69. Propostas de mellora ten que haber fijo, eh? non vos cortedes. En efecto, o feito de que haxa un número concreto de centros, sí, como dixo Saleta, isto é un proceso de selección ao final, sí, para a segunda fase, porque incluso por motivos logísticos mmm, pues, é, é un pouco que, o que se decidiu no programa para que non haxa un impacto demasiado grande nos centros, pois pues é un pouco a maneira en que, en que se fixo. Mm, permítese que, que estean todos estes centros participando, que todos teñen a oportunidade, igual que tamén cabe aquí destacar que realmente a convocatoria vai dirixida a centros de primaria e secundaria, excepcionalmente, dado que houve disponibilidade, tamén puderon participar centros de FP, conservatorios e escolas oficiais de idiomas, pero é prioritario o ensino obrigatorio, vale? Entón, nese caso hai que ter eso tamén en conta. O cal non quere decir que Digo para que non haxe ese sentimento de frustración de, jo, entrei no programa, fixen a primeira fase e agora xa non podo continuar. Sí que se pode continuar e, de feito, o que tedes gañado é moi positivo, porque podedes continuar ben a través das vosas liñas de formación en centros, como moitos fixeron, e, e aquí tedes tanto María como Loli, que foron as relatoras do, do, do curso, como, como no caso de Ana, eles traballaron a observación a través do PFPP en centros, vale? E outra cousa que vos queríamos dicir é que usade o feito de que participastes neste programa se ides solicitar, por exemplo, os proxectos Erasmus Plus, porque, como sabedes, hai unha modalidade dos proxectos internacionais que é de observación. Entón, se vos ides pedir un, o sea, acreditación ou un K120 ou un 122, poñede que vos fixestes esta actividade de formación e que encima tedes certificada porque iso é excelente, o sea, vai vos a puntuar moi ben no voso eh, proxecto Erasmus porque xa tedes experiencia en observación, non ides desde cero. Entón, tedes moitas estrategias e tedes moitas <laughs> maneiras e, e, e recursos para poder facer a observación dunha maneira máis focalizada, non mellor dito. boa tarde a todos. Bueno, antes de nada, pido desculpas, e eh, xa comuniquei a organización porque a semana pasada non nos pudemos conectar prácticamente do IES Montecastelo por outro tipo de, de actividades, neste caso Erasmus+. Plus. No meu centro de 52 docentes estamos participando 13 en observación. É unha porcentaxe bastante elevada. Unha das persoas que participa é a orientadora vennos moi ben que participe, porque ao fin e ao cabo é a persoa que fai un seguimento de todo o proceso de aprendizaxe dende todos os puntos de vista, é dicir, as familias, o alumnado e os docentes. Ela puido observarnos, entrou prácticamente en todas as aulas, pero viceversa non é, é dicir, nós como equipo directivo que estamos os cinco metidos no proxecto, sí que podemos acompañala e de feito Ao longo do día facemos moitas actividades en común. Vimos de abrir un protocolo esta mañá con ela. Pero por protección de datos, eh, o grosso dos compañeros non poden estar coa orientadora. Entón, máis que proposta de mellora, se algún outro centro está nesta situación, aproveito agora o momento para saber como, como xestionaste esa participación dos orientadores e das orientadoras. E en relación tamén eh, xa paro de <laughs> falar, eh, en relación tamén coa participación dos, dos compañeiros, bueno, como digo, eh, nós somos un grupo bastante grande e temos unha problemática engadida, que é que o centro está aberto dende as oito media da mañá ata as dece da noite. Temos compañeiros en quenda de mañá, só de tarde e en quenda partida. Quero dicir con isto que eh, coa xustadiña que estaba a temporalización, non mantivemos parellas eh, tal cual. Eh, fomos rotando e eu falo por min, eu como directora do centro teño clase ás oito e media da maña, eu houve días que tiña cinco docentes nunha clase de 29 alumnos que estaban ao fondo e, bueno, despois xuntábamonos, levábamos a nosa folla de, de registro adaptada por nós no centro e despois igual pois non houve ese intercambio ou eu estaba nunha clase e tiña que sair a media clase porque me chamaban ou a xefa de estudos empezaba e de repente tiña que sequera non sei onde. É dicir, unha casuística moi particular, por eso, orientador, equipo directivo completo, candas partidas, Bueno, <laughs> foi moi enriquecedor, está o sendo, e vou aproveitar este mes para seguir observando. De feito, mañá propoño, pero complexo, non? E agora a hora de, de aglutinar e de facer a memoria hai como moito material e moi difícil de, de darlle trabazón, de darlle unidade e sobre todo eh, o que comentaba antes a compañeira, que se abren outras vías, eh, pois por exemplo, nos tiñamos a da competencia digital e no meu centro había un debate que era teléfono móvil sí, teléfono móvil non. Estábamos, pero totalmente, eh, bueno, en bandos opostos en dirección. E agora, a partir da observación dun docente que utilizou móvil en segundo da ESO, bueno, pois já empezamos a darle unha unha volta al cotarro. Xa non é todo tan, tan pechado, non? Entonces, bueno, <laughs> parece moi, moi difícil condensar todo isto, temos todavía 20 días por diante, pero o tema da orientadora, por exemplo, preocúpame moito, máis que as parellas. Bueno, en relación a iso, eh, o mellor o que se pode facer, e isto tamén nos, nos axuda a prepararnos o mellor xa para a terceira fase das preguntas que, que abordará despois eh, Olga, que ten que ver coa seguinte fase, O mellor o que sí pode ser enriquecedor, eh, Carmen, eh, para a segunda fase, que acordadevos que se van a mover cinco docentes, entre tres e cinco docentes, sería moi interesante que, igual que as persoas do equipo directivo, a parte da observación de aulas, seguro que ides ter reunións entre vós para ver como abordades pois, diferentes aspectos de liderado, de transformación do centro e demais, pois sería estupendo que as persoas orientadoras que participaron que o mellor pois, no canto de ir observar aulas que teñen unha reunión tamén entre elas para ver como abordan certas problemáticas ou certos aspectos da convivencia escolar ou do clima de aula e demais, non? Entón, desde ese punto de vista, a segunda fase vai resultar quizáis moi enriquecedora. E, e despois, no que ten que ver coa da estrutura do centro e os horarios, efectivamente, mm, grazas por ese esforzo, E tamén te deu conta outra vez de cara á segunda fase. Despois Olga vai vos contar un poquinho máis sobre isto, pero o mellor o que ti estás comentando de cinco docentes nun aula e o que iso supón para, tanto para o alumnado como para o profesorado tamén nos fai reflexionar de como é mellor facer a observación, non? Que, que se pode facer porque o mellor non houve outra maneira, pero seguro que, sobre todo cando se acollen docentes de fora, é mellor repartir esos cinco docentes entre varias aulas para que non sexa tan invasivo verdad? Porque como nos decían Ana, María e Loli, ao final para crear ese clima de confianza non é o mismo un profe disimuladamente sentado na esquina dunha aula ao final que tres ou catro que te intimida máis, inda que sexan compañeiros, non? Sobre todo que de entrada, se o primeiro ano que participades no programa xa entrastes cinco nun, nunha aula dun compañeiro, di moito de vos e do, do clima de traballo que tedes no vosso centro. Así que parabéns Eh, Loli, adiante, que creo que querías comentar algo, verdade? Sí, eu eh, houbo algún caso máis, non sei se están presentes hoxe agora nesta videoconferencia, de algún centro que tiñan tamén este problemática co tema da orientadora. Eh, en algún caso, solucionaron de tal xeito que a propia orientadora eh, colliu, implementou actividades, nese caso creo que era dúa, e, e foi observada polos compañeiros. Foi un pouco forzado, pero bueno, fixeron a observación así. En calquera caso, se vos, vos como equipo directivo traballa, traballades conxuntamente co orientadora, inda que non fagades unha folla de observación tal cual, inda que non sexa unha observación no sentido máis estricto, seguramente que eh, co intercambio eh, e eh, reflexionando mutuamente chegades a un montón de conclusións Eh, eh, un montón de posibles eh, cambios, non? Eh, sempre tomando tempo para, para esa reflexión. Eh, por outro lado, parabéns, porque, eh, como ben dice, aparecieron novas vías eh, novos obxectivos dentro da propia observación eh, para seguir eh, traballando este aspecto, pois, pois eh, xa é moi enriquecedor. Eh, eu diríache, non só este mes que queda, eh, procurades, se xa empezades, a continuar con unha dinámica dentro das posibilidades, sin tanto estrés de que hai que facelo para mañán, eh, ao longo do curso. Eh, según poidades, pois podedes ir, ir, ir adaptando. En calquera caso, parabéns eh, e eh, graciñas de novo polo esforzo. A colación do clima de aula, eu tamén digo, eu estou a mañá completa no, no centro, son a directora. Eh, eu teño, creo que é un mal costume, porque a confianza, pois, ao final é o que ten, non? eh, de ir á clase de algún compañeiro co que teño moita, moita confianza. Por exemplo, estábamos traballando a competencia digital e un dos docentes que participa é de educación física e da clase no ciclo, ademais de na ESO. A min coincide meu oco xusto cando está no ciclo. Eu dicíalle, pero que observo aquí? Se non estás utilizando absolutamente nada digital, estamos nun pabillón. Bueno, pois a partir desa primeira observación e da confianza, como digo, empezou aí a introducir o tema de, bueno, vou vos gravar, revisamos o vídeo, mirad este movimento estaba mal, son pequenos eh, detalles. Xa digo, xogamos con ventaxa pola relación eh, que hai entre os que estamos participando. E, eh, incluso o alumnado asume con total normalidade que a miña xefa de estudios ou o secretario este na miña clase, porque pasa 40 veces que me collen a media explicación e digo, espera, <laughs> vou acabar con esta oración, vale? E así no que faga falta, pero non me deixes agora a medias. Entonces é algo que está bastante normalizado. Sí que sí que sí que deberíades eh o millor, eh, pero eso xa nos propuxémolo ao principio, falábamos diso. Eh, a ferramenta de gravar unha sesión en vídeo é moi potente. É dicir, se non podedes asistir físicamente, o mellor opción é nós fixémolo aquí na, na Escola de Idiomas, nalgún caso. Eu, por exemplo, non teño medo ningún a gravarme. <laughs> son, son moi modelo. <laughs> entón, eh, fixemos a grabación da aula e despois que a propia grabación eh, a raíz deso fixemos a, reflexión entre, entre o observador máis eu. Eh, é moi interesante verse tamén, Non só que, porque de aí sacamos moitísimas cousas que non somos conscientes de como as facemos hasta que realmente nos vemos desde, dende outro lado. Entón, se non hai máis remedio, pois xenial, eh, o vídeo de feito é unha solución moi boa, é unha ferramenta moi potente para a observación. que só dicir nese sentido, se vos interesa facer grabación de vídeos de, de aula e demais, ou mellor xa tedes medios no vosso centro, se non recordarvos que aquí no CACI tamén hai dispositivos que se poden prestar, a verdade é que aquí hai algunha cámara pequeniña destas que incluso que son do tamaño dun cubo así pequeniñas que se poden poñer ao fondo da aula e que siguen o movimento. Entón, no, non é que dé unha resolución boísima, pero a veces tampouco non nos interesa, que, que tampouco hai todo o detalle, pero sí que segue eh, o movimento do profe, entón non é moi invasivo como colocar ali un trípode cunha cámara, e, e podemos tamén valorar se si, si pensades que iso pode ser interesante facer o préstamo desta cámara. É unha cámara que se chama, por se vos interesa, Mevo, que ademais se manexa desde un dispositivo móvil, podes incluso despois facer edición en directo, bueno, é unha cousa que, unha cámara que a verdade é que é bastante, xa vos digo, non ten unha resolución boísima, pero para este tipo de, de cousas como observación de aula que queres unha cousa discreta, está ben, entón se queredes tamén podemos trasladar esta petición de facer empréstito desta cámara. Pois agora, se non hai máis eh, propostas de mellora, que se surda algunha, podedes tamén levantar a man ou poñela no chat sen problema. Imos pasar, como vos dicíamos, a, a nosa compañeira Olga, que nos vai falar da, de temas como a publicación da memoria e outros aspectos das seguintes fases. Olga, cando queiras. Gracias. Boa tarde. Eh, bueno, pois vou vos falar entonces un pouquiño da, do, do final desta fase eh, en relación á publicación da, da, das, das valoracións das vosas memorias que se van a realizar aproximadamente entre os días 17 e 19 de abril, é dicir, a volta de Semana Santa. Eh, terá, teredes un prazo de cinco días para realizar posibles alegacións ás puntuacións das vosas memorias e facer as emendas correspondentes. Eh, con, con estas valoracións faremos, o, bueno, con, con, a, coas memorias nas que, como comentaba antes Diana, que especifiquedes ben as liñas eh, da observación que máis vos interesan para poder realizar os emparellamentos de, casi, de cara ao seguinte, a seguinte fase. Lembrade que só pasan 36 centros, vale? entonces para realizar os emparellamentos do xeito que sexa máis proveitoso para vos, especificade moi ben eh, cales son as liñas que máis vos interesan e que aspectos estades máis interesados en observar. Eh, o comenzo da seguinte fase realizaremos unha formación moi breve relacionada con aspectos eh, sobre os protocolos da acollida noutros, cando visitades outros centros. O mellor, moitos de vos realizaxedes eh, mobilidades eh, con Erasmus+, Plus, entonces estades familiarizados con estes protocolos, pero mellor hai outros participantes que non. entonces eh, inda mm, que non vos podemos adiantar máis, porque por agora ainda non está mm, totalmente detallada nin as datas nin como vai ser esa formación, pero haberá unha formación relacionada nestes aspectos. Eh, non sei se tendes algunha dúbida con, en relación a, a algún destes aspectos, se si queredes comentar algo. Respecto aos emparellamentos, eh, lembrarvos que hai dúas modalidades, unha é para os membros do equipo directivo, é dicir, sempre vai haber unha persoa do equipo directivo realizando observación, e outros seres, eh, bueno, docentes. Entonces, tendeu en conta tamén para, bueno, que aspectos, por exemplo, do equipo directivo queredes ir a observar na seguinte fase con outros centros. Mm, especificade o ben na, na memoria, pero decir, tanto a nivel docente como a nivel de equipos directivos. O mellor aquí simplemente recordarvos que sabemos que unha vez máis o que vos dixemos é eh, o facer unha ampliación do prazo desta primeira fase eh, para a segunda fase acurtas un pouco. Recordade que na convocatoria poñía que era de marzo a xuño. Entón, eh, sin agobios, porque só eh, o que se permite é dous días para cinco docentes, vale? Digo, para aqueles que tiñades o mellor 13, 20 persoas participando, o que dicíamos despois, o que é o desprazarse a outro centro educativo, serían, eh, ademais veixo a pregunta aí, cinco persoas, entre tres e cinco persoas é o que pon na convocatoria para desprazarse. E son dúas sesións, é dicir, tedes que organizar unha sesión de acollida, por iso é o que dicía Olga, eh, porque outra vez, No centro, como ata agora a observación no centro, é moi cómodo, porque como decía antes Carmen, organizas, máis ou menos xestionas, e con compañeiros é todo máis cómodo. Pero de cara á seguinte fase é moi importante, e os que fixetedes observación fora ou noutros centros, sabedes que iso é clave, nós mesmo aquí no CAFI temos experiencia de, de ir a veces a observar, pois, por exemplo, unha vez que fomos a Escocia a oito centros educativos diferentes, había coles onde lle dicían os profes, mira, seguídeme, vos seguídeme, pero non lle explicaban prácticamente o que estaban facendo na xornada, e había coles onde chegabas e dicían, mira, vas a estar na prime... antes mandoche un programa, vas a facer isto, mira, na xornada de visita ao meu centro, pois primeiro vas ir ver a biblioteca, depois vouche contar como organizamos isto. Vale? Ou seja, ter unha estrutura e un calendario para que os profes que vayan ao vosso centro se sintan o máis cómodo posible e viceversa. Vale? Entón, eh, a formación, como dicía Olga, que probablemente sexa simplemente dunha sesión, vai enfocada cara a isto, cara a que a observación no outro centro sexa o máis cómoda posible para ambos. Eu simplemente engado aquí tamén, eh, a non sei se estaba falando. A pregunta? Sí, unha resposta á pregunta que fan no chat sobre que o feito de, de participar nun proxecto Erasmus debería tamén estar vinculado ao feito de ter a oportunidade de pasar a segunda fase. Eh, quería tan só indicar aquí que na, na presentación dos proxectos nos tivemos en conta, eh, valorouse positivamente eh, o feito de que houvese centros que participaran en convocatorias Erasmus ou e-twinning, é dicir, eh, diverso, participación en programas internacionais en Seral, o cal eso xa se valorou eh, para a vosa función. De manterse valorado. De manterse valorado, claro, porque a esa puntuación, como pon na convocatoria, súmanse os 4 puntos como máximo que poida cadar unha memoria, e así en cada fase. Eh, os que pasen a segunda fase e presenten a memoria final da segunda fase, sumarán a puntuación do proxecto e da primeira memoria os de 0 a 4 puntos que, que teñan na memoria da segunda fase. Co cal é todo acumulativo, pero está valorado. Sí. De nada, María. Hola, ¿Puedo? Sí, adiante. Mm, mira, no nos centro, eh, como comentaban aí en Burela, eh, tampouco nos emparellamos, entón eh, eh, nos observamos o equipo directivo, o equipo directivo observou nos a nós, bueno, fixamos unha especie de, de rolda. Entón, eh, De cara ahora a memoria, non vamos facer as reflexións por parellas tampouco, sino que imos facer unha reflexión colectiva, non sei se está ben, entendo, entendo que sí, non? Vale. Eh, o que tamén, polo que estades dicindo ahora, o que vexo é que na memoria debería de haber unha especie de capítulo especial sobre eh, como, sobre o emparellamento eventual futuro que pudese haber, non? O sea, destacar as nosas liñas, tam, mm, eh, que podemos ofrecer, que nos gustaría ver, eh, eh, como nos emparellaríamos nós como profes de alguma maneira. Sí, entendo ben. Vale, gracias. Eh, eh, que no proxecto inicial eh, debería de ter indicado un pouquiño esas liñas. E o mellor agora, ao realizar as observacións, as podedes detallar moito máis. Sí, eh, as, eh... as liñas están indicadas no proxecto inicial. O que pasa é que, eh, mm, por exemplo, hai dúas persoas do equipo directivo, cada unha está nunha liña distinta. Entón, o sea, nós, nós considerámoslo todo dunha forma así bastante heteroxénea pois o especificades agora na memoria final e o temos tamén en conta para realizar os emparellamentos en caso de que o vosso centro sexa un dos seleccionados. Estaba vendo no chat que alguén poñía que, que, que sucede cos, cos docentes que participan si, si creo que, eh, polo que entendo, no, si non están para o vindeiro curso no concurso de traslados. A seguinte fase, lembrámosvos que este curso, entonces pensamos que estará no centro aínda para esta fase. Si pasan a terceira ou a cuarta, como xa é no, curso, no vindeiro curso, pois bueno, pois non terían esa oportunidade se, se non están no mesmo centro, pero para a segunda fase sí, non habería ningún problema. A hora de, mm, de facer emparallamentos con outros centros, poden ser distintos en función das liñas que queiras observar? Ou tería que ser o mismo centro para todas as liñas? Non sei se me explico. É que só tedes un centro, se vais a emparellar un centro con un centro. Entón, porque dades conta que só se fai dúas sesións, unha de acollida e outra de visita. Eu non sei se isto está claro, porque estou falando mellor en jerga. O sea, non somos cinco profe de, de, do centro na seguinte fase, independentemente de cantos seamos, para que isto quede claro, vale? Ao outro centro solemos poder ir un máximo de cinco profes durante un día, porque o outro día é de acollida vale? Porque dai vos canto que o prazo é tan axustado e hai que planificar unha xornada de acollida dos cinco profes que veñen ao meu centro e unha xornada de visita cando nós imos alá. Se teño 13 ou teño 20 persoas participando non pasa nada, porque os cinco que vaiades, cando volvamos, contamos, e eso non quita que poidades seguir facendo incluso a observación entre vós. Olle, mira, Pois vimos esta dinámica no centro de, de Carmen, ou no centro de Ana, ou no centro de calquera dos que vexo por aquí, de Lola, no CEI plurilingüe de Río Maior, que guai, vamos probala no noso centro. Mira, pois, eh, non sei, mm, Beatriz, mira, anímate ti a ver se si probar, probar esta dinámica que vimos, vale? O sea, mm, E aquí entronco tamén con algo que decías ti antes, Carmen, se si houve moitas cousas que fostes incorporando e, e facendo no vosso centro E é difícil agora elixir que incluir na memoria, elixir aqueles que ao mellor levaron a un pequeno cambio na mirada. O que acabas de dicir, por exemplo, do móvil é super relevante, porque se era unha cousa que levaba des tempo debatindo e a raíz de entrar nun aula e ver a súa utilidade se cambia algo, acordadevos o que nos dixeron as relatoras desde o primeiro, calquera proceso que leva a unha transformación, que leva asociada a unha transformación, é superpoderoso. Entón, aínda que houvese outros cambios menores, pois eses cabe destacalos, non? Entón, eso, seleccionade porque o que queremos é que, que a memoria vos sirva para facer esa reflexión, para poñer en valor, ou mellor, os cambios máis profundos que houbo, que pode ser cambios estruturais, pero tamén pode ser cambios actitudinais, Vale, non vos agobiedes que aquí houbera que de repente cambiar, transformar espazos, pero sí que xa solo abrir as aulas e reflexionar sobre a propia metodoloxía, sobre a avaliación, sobre a inclusión, a convivencia, carai, eso xa é moito, vale? As dúas xornadas son seguidas ou como esta temporalización? Elixides vos é que non é o mesmo, mellor o centro de FP que veixo aquí agora conectada a, a Marta que o mellor Loli, que o mellor pode estar dando en bacharelato que tedes outro calendario, que o mellor en infantil primaria que tedes outra estruturade as xornadas e as sesións como que irades, pero ides a prevendo agora, porque despois xa sempre, agora veñen avaliacións, ver Semana Santa, si podedes agora xa ir prevendo que, oi, en caso de que nos elixan como centro, cando poríamos esta sesión, polo menos a de acollida, porque a de acollida sempre vai ser máis fácil, porque a organizades vos, vale? pero ide pensando para que non nos pille o toro, <laughs> que é moi axustado o prazo de novo. Que tal? Cales son as vosas vibracións agora mesmo? Así que tedes 20.000 cousas e agora pensar en elaborar unha memoria o mellor é o que menos vos apetece. pero esperamos eso, que, el programa resultase satisfactorio, que así quedamos con esa impresión después de la última sesión, porque aquellas nubes de palabras que fixestes y e las impresiones que tiñades eran muy positivas, Y e lo único que esperamos es eso, que como nos pasa muchas veces con los proyectos Erasmus, hay mucho trabajo detrás, es un trabajo traballo en estos últimos meses, y e, que se vea, no que presentedes, que se vea o guay que fixestes y o impacto que tuvo no vosso centro, ¿no? a nivel de claustro. Entón, eso, con, con ánimo e, como decía Saleta, con, con azos. Eh, tamén preguntaban no foro como preguntar os vosos asesores de referencia que tedes por aquí tanto a Isabel como a Ana Velo, bueno, así que veixo na pantalla, porque como hai tantos non me caben todos no mesmo, pero cos vosos asesores de referencia aquí no CAFI no Departamento de Innovación, pero sobre todo a través do foro, casi vos diríamos que preguntéis a través do foro, porque mirad aquí, as preguntas que estades facendo uns realmente valen para todos. Entón, non vos cortedes de poñer ali, porque non hai preguntas tontas, como decimos na aula ao alumnado. Mira, eu quería comentar algo uh -huh. eh, respecto ás nosas vibracións. Eh, coilusionante que este programa que iniciamos coa observación entre nós, a verdade é que eh, supoño que son cuestións logísticas, pero si é certo que que o feito de poder sair a observar os outros centros, o que nos veñan a observar nós, é unha clave fundamental do programa coa que podemos aprender moito máis. No noso caso, que somos un colexio rural agrupado, que xa de por sí nos podemos observar moito porque compartimos tempos e espacios, o gran, a, a gran apertura para nós é poder ver outros centros. Entón, bueno, é un pouco triste <laughs> que realmente solo pasemos menos da metade ou a metade, ou pasen, non, quero me incluir de momento, o noso CRA, eh, a seguinte fase. Entón, esa é unha vibración que tamén sentimos os mestres que estamos a participar. Pero tamén podemos recoller iso como proposta de mellora que se amplíe o número de centros, porque isto tamén ten que ver con eh, debates coa inspección e con que teñan o menor impacto posible, pero nos podemos trasladar esa petición. E sin quitar pois quitar que... por favor. <laughs> No, desde logo, eso será recollido. Nós tamén así, así o comentamos, eh, de todas maneiras. E outra cousa, non vos olvidedes que sempre se pode volver a solicitar o programa e é máis o feito de que teñades participado nesta convocatoria, se o volvedes a pedir no futuro, vai vos a dar puntuación tal e como está o baremo de cara a, a, a eso, a participar en seguintes, en, seguinte, en, vamos, en vindiras convocatorias de outros cursos académicos. Máis preguntas ou comentarios. Jo, que enriquecedora, a verdade que nos está encantando escoitarvos, eh? Ah, por respecto a isto que acabas de Non escoitei, perdón. Vou ao chat, que creo que se me escoita mal. Ah, agora sí, Laura, mira, tenta que... Bueno, non sei. A ver, vamos a probar. Digo, sí. en caso de que o noso centro non fose seleccionado para pasar a seguinte fase de presentar a memoria, eh, no, o ano que ven na convocatoria, a que fase nos presentaríamos? Directamente á segunda, se estivese aprobada a memoria, en que seleccionada. Se a memoria está aprobada, nos entendemos que pasaría desa segunda fase, porque a primeira fase xa realizaches tanto a formación como o traballo asociado a ela. Entón, entraríades na segunda fase igual que lle pasa a outros centros que entran directamente a fase 3 e demais. Vale, perfecto. Grazas. Bueno, o que está claro é que hai un caldo de cultivo moi interesante de abrir as portas das nosas aulas e de non sei, nós como xa vamos aí un paso por diante, xa estamos pensando en redes de centros, ao mellor pois con liñas temáticas de interese, con posibles consorcios de, de centros que traballedes, pois ao mellor pois, pedindo un proxecto Erasmus, non sei, ábrense tantas posibilidades de traballo. Eh, se empezades a facer esta rede que se inicia aquí, que mirade, estamos aquí 111 persoas eh, conectadas ao fío de vamos a abrir as nosas aulas, vamos a ensinar o que facemos, Palmadiña nas costas. eu animo vos a que sigades facendo todas estas iniciativas. Para nos está sendo moi proveitoso e queremos máis. <laughs> Moi ben, pois así o trasladaremos. Gracias, Laura. Pois non sei se queredes comentar así algunha cousiña máis. Non queremos alargar a sesión por alargala, pero sí que queremos que marchedes coa sensación de que todas as dúbidas ou comentarios que queredes facer eh, se reflicten. A ver, na tarifa de entrega da memoria aparecen varios centros de formación. No caso de ser un centro, elexides o CFR da Coruña, efectivamente. Cada un o do CFR de, de referencia, vale? Os que son desde de, da zona de Ourense, CFR de Ourense, Ferrol, cada un seleccionades o que, o que vos corresponda, vale? Bueno, pois moitas gracias, Beatriz. <laughs> Con programa ou programa, as portas de Río Maior están sempre abertas. Pois moitas grazas, <laughs> moitas grazas. Pois, o dito, se vos parece ben, finalizamos aquí a sesión, aínda que eso, nos queríamos deixar o tempo suficiente eso para que non quedasen eh, dúbidas ou a sensación de que non se abordou unha cuestión de relevancia importante ou non sei se pasar que creo que Ana, o mellor queres comentar algo que che vexo así se temos dúbidas eh, máis adiante podemos contactar con vos si, sí, no CAFI ou no CCR, si, sí, xa dixemos sen problema eh, tedes tanto os asesores de referencia dos CFRs como do CAFI estamos ao vosso dispor e o que dixemos, de todas maneiras, invitamos vos máis ben a que o fagades a través do foro. Non por nada, eh? pero porque no foro respondemos as preguntas de maneira máis eficiente, queda por escrito para outros compañeiros, e sobre todo porque a veces temos a sensación de que ao mellor son dúbidas inmediatas e ao mellor pois deixanos como aquí pois, os recados de chama fulanito e despois é difícil por horarios e demais e non queremos que vos sintades coa impresión de que non estamos respondendo coa celeridade de que, que quixerades. Entón, no foro entre os catro e as persoas relatoras incluso se tendes aspectos máis relacionados co, coa estrutura, ferramentas, estrategias de observación, tamén aí estamos para abordalas, vale? Vale, desde el Río Ricabe, un placer participar en esta fase del programa. Gracias, María. Gracias polo feedback positivo. De todas maneiras, hoxe ás 12 da noite saltará vos a enquisa de valoración da propia actividade de formación onde vos pregamos que, que valoredes o traballo das persoas relatoras, vale, de Laura, María e Loli, a quen reiteramos de novo, eu non sei vos se concordades, pero eu pediría unha ronda de aplausos para elas, porque aprendemos todos, eu creo que moitísima, foron unhas acompañantes excepcionais, Entón, sentidevos libres de engadir aí nas propostas de mellora e o que estivo ben, o que realmente vos enchiu, porque, como sempre decimos, parece que esas enquisas non as lê ninguén, pero é que para diseñar a formación do ano que ven tiramos do feedback que dades aí. Entón, non vos cortedes de poñer o que as propostas de mellora específicas da formación, vale? Non do programa, do programa acabamos de recoller agora mesmo e son as que trasladamos despois... Ui, estamos aquí con obras, non sei se nos escoitades. <laughs> entón, o, o dito, as propostas de, de mellora para a formación a través de Sanquisa e o resto o dito tanto a través do foro como as que recollemos hoxe, vale? E hai, hai aquí unha pregunta. María Padrón, tes unha pregunta? Non, vale, era como unha <laughs> pregunta. Mira, María tamén se acaba de conectar agora a outra persoa relatora que habemos por aí. <laughs> Gracias, María, por conectarte. E vou me silenciar, senón ides tolear con este co, co, co taladro. Ah, desculpade, estaba conectada con vos, pero estou como vedes no coche, entón non quería eh, ter unha sensación de movimento, pero vale, levo escoitando todo todas as vosas achegas, graciñas. Sodes un, unhas máquinas. <laughs> Bueno, pois pues pois eso, pues, sin querer alargarlo máis, agradecemos de novo, eh, eh, eso, antes de que vos lo leo taladro, agradecemos de novo toda a participación no programa e seguimos conectados a través do foro, de acordo? Boa tarde, gratiñas. Gracias a gracias a todos.